本体舐めてくれんねこれいいじゃねえかチェックコム乗ってんなおいいいねいいねえ田口もよ櫛田もよああとんがってんじゃねえかいいかへなれ忘れんじゃねえぞこの野郎いいか必ずだあのクソ野郎たちから片取って覚悟してくれいいてこたつそれだけで。田口ジよせ。予選 2勝0敗サッカーワールドカップ日本代表も頑張ってください田口ジャパンはサッカーワールドカップ日本代表を応援していますああ入れまい Jeff Cobbler's back and he gets the win. My wins are coming up more. Jeff's here, the powerhouse of the Pacific. You know what I'm excited for? Yamagata, Homicide coming back. What did he say? Jeff Carter, so strong. Oh, fucking strong. Maybe stronger than Michael Elgin. Maybe. Hold on now. right? Good. Uh, there we go. も負けちゃったんだけどね、うん、まあ戦一戦しっかり盛り上げて、うん、結果残していい風作ってチャンス作ってね僕らまた上目指しますよ、うん、今日はねタクジジャパン、うん、田口の田口監督のね、うん、土俵で戦っちゃって、うん、ちょっとね惑わされたかなって感じあるんで。 向こうの土俵で戦ってもね、うん、しっかりと結果残せるように、うん、しなきゃだめですねさあ今日から後楽園3年生日月かこれすごいことだよね後楽園3年生日月かやるんだそんだけ新日本が勢いがあるってことだろうと思うけどまあ今日負けた分もこの勢いのあるね新日本プロレス 居場所を俺たち札幌ポンスリ家3人の居場所は俺たち3人で作り上げたよ